किट का चेक किए कि किट हमारा सही है या सही नहीं है अब मैं आप टेस्ट करके बताऊंगा कि आप जो हम मान लीजिए कि हम कोविड संक्रमित है अब हम हम अपना टेस्ट खुद का खुद का टेस्ट कैसे करें घर में खुद का टेस्ट कैसे करें बाहर तो जा नहीं सकते अब हॉस्पिटल जा जाएंगे तो पीसीआर लिख देगा अब हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे बाज़ार से ऐसा किट खरीद कर लाएंगे लाएंगे और घर में टेस्ट करेंगे अगर पॉजिटिव दिखा रहा है तो घर में आइसोलेशन हो जाएंगे होम क्वारंटाइन हो जाएंगे कोई टेंशन नहीं इसीलिए आप हमको आज हमको आप दूसरा टेस्ट भी करके दिखाने वाला है इसमें भी सेम प्रोसेसिंग है सेम प्रोसेस इसमें भी पाँच ड्रॉप बफर लेना है पाँच ड्रॉप बफर लेना है अब हम टेस्ट करके दिखा रहे हैं आपको पाँच ड्रॉप हमने बफर लिया यहाँ तक फिल किए इसको यहाँ तक हमने फिल किए ठीक है प्रॉपर भर गया इसको टाइट कर देते हैं थोड़ा कि लीक ना हो यहाँ पे ये करके रख देते हैं यहाँ पे रख दिए हमने रख दिए अब क्या करेंगे हम किट फाड़ लेते हैं एक जो एंटीजन किट है एक कोविड का अबाउट ब्रांड का ये जो किट है हम फाड़ के रख लेते हैं कि हमको ईजी हो सैंपल डालने में इसमें भी टेस्ट कर टेस्ट लिख देते हैं हम टेस्ट लगा रहे हैं टी मतलब ये टेस्ट हो गया टी का मतलब टेस्ट हो गया ये टेस्ट अब हम टेस्ट लगा रहे हैं अब क्या करेंगे अब कोई तो है नहीं हम अपना ही टेस्ट करके आप सबको सिखा रहे हैं कहाँ से सैंपल ले सबसे पहले थ्योरेटिकली आप बुझ लीजिए क्या होता है आप दो दो ठाव से आप सैंपल ले सकते हैं एक थ्रोट स्वाब से थ्रोट यहाँ से मुख के अंदर डालेंगे ना तो यहाँ से आप ले सकते हैं सबके थ्रोट से यहाँ से ले सकते हैं दूसरा क्या होता है नोज़ल से आप ले सकते हैं नोज़ल जो नाक के भीतर से यहाँ से पूरा भीतर से ले सकते हैं जब हम डालते हैं ना तो यहाँ भीतर से नोजल से दो ठाव से इसका सैंपल लेने का तरीका बताया है कंपनी ने तो हम आपको यहाँ से नाक से लेके बता रहे और नाक में रिक्स भी होता है कभी कभी जलन सा फील होने लगता है जब भीतरी चला जाता है तो जलन सा फील होता है पर घबराने वाला कोई बात नहीं एक दो घंटा में वो ठीक हो जाता है कोई बात नहीं हम लेके आपको ये पच्चीस टन स्वाप दिया होता है इसमें स्प्रिट भी डाला होता है ये देखिए ऐसा स्टिक आता है सेम ऐसा स्टिक आता है ऐसा स्टिक आता है इसका ब्रेक करने का तरीका भी सबको नहीं पता है क्या होता है कोई कोई ऐसे फाड़ देते हैं ऐसे फाड़ देते हैं कभी भी इस साइड से कभी मत नहीं छूना कि ना कि ये इसमें कटन लगा होता है जो हम नाक में छिराएंगे ना जब डालेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है इसीलिए कभी भी इस ए पार्ट को नहीं छूना चाहिए ए पार्ट को नहीं छूना चाहिए सिंपली ये यहाँ पे दिया होता है होल्डर होल्ड करने के लिए यहाँ पे ये पार्ट दिया होता है होल्ड करने के लिए इसको हम कैसे फाड़ेंगे यहाँ पे देखिए ये दिया होता है यहाँ पे एक पार्ट ऐसे दिया होता है एक पार्ट ऐसे ऐसे उधार देंगे ऐसे कर देंगे इसमें से क्या करेंगे हम एक किट निकाल लेंगे एक कॉटन स्वाब निकाल लेंगे ये निकाल लेंगे इस पार्ट को नहीं छूना है ध्यान रखिएगा प्राय क्या होता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी इसको टच कर देते हैं अरे यार हम कोविड का टेस्ट कर रहे हैं पूरा सेंसिटिव होके करना पड़ेगा इसीलिए ये इस पार्ट को कभी मत टच करिएगा आ एक और ध्यान दीजिए यहाँ पे देख रहा है एक लाइन देख रहे हैं यहाँ पे लाइन देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है ये ब्रेक करने वाला होता है ऐसे ब्रेक करते हैं यहाँ पे लाइन जो है जो हम यहाँ पे मिक्स करके इसको ब्रेक करके रख देते हैं ये पार्ट को ब्रेक कर, ब्रेक करके रख देते हैं इसको ब्रेक करना आता है सैंपल लेने के बाद हम दिखा रहे हैं कैसे करेंगे वो भी जैसे ये है ऐसे होल्ड कीजिएगा जब पेशेंट को आप रखेंगे ना तो ऐसे पूरा इस एंगल में इस एंगल में सत्तर डिग्री के एंगल बना के रखना इसको ऐसे ऐसे होल्ड करना ऐसे होल्ड करना पड़ेगा इसको ऐसे होल्ड करके और दो तीन बार ऐसे रोटेट कर देना ऐसे रोटेट कर देना है ऐसे रोटेट कर देना है इसको जो प्रॉपर इसमें सैंपल मिक्स हो जाए जो हमारा भीतर का जो स्वाब होता है ना वो मिक्स हो जाए एक कॉटन में दिखा रहे हैं हम आपको यार छिक भी हो सकता है फिर भी हम करके दिखा रहे हैं आप सबको ऐसे डालेंगे पूरा नाक के अंदर अब लाइए भाई थोड़ा सा ऐसे ऐसे दो दो एक दो बार क्या करेंगे रोटेट कर देंगे यार बहुत जलन हो रहा है फिर भी हम करके दिखा रहे हैं ऐसे एक दो बार रोटेट करके और ये तो आ, और भीतर भी जाएगा पर हम नहीं डाल सकते यार बहुत दुख रहा है इसको अब ये सैंपल प्रॉपर इसमें मिक्स हो गया है अब क्या करेंगे इस सैंपल को हमारे पास जो ये बफर ट्यूब है ये ट्यूब देख रहे हैं ये ट्यूब में क्या करेंगे ऐसे डाल देंगे ऐसे डाल के इसको मज़ा से मिक्स करेंगे ऐसे तीन चार बार पांच बार इसे रोटेट करेंगे ऐसे रोटेट करेंगे रोटेट करेंगे इसे चला देंगे उसके बाद क्या करेंगे ये देख रहे हैं हम ब्रेक करने का बोल रहे थे ऐसे मज़ा से आराम से ब्रेक कर सकते ये ब्रेक हो गया ब्रेक होने के बाद क्या करेंगे ये जो कैप होता है हमारा एक कैप से क्या करेंगे ढक देंगे पूरा मज़ा से मज़ा से इस कैप से ढक देंगे इस साइड भी लॉक कर देंगे अब हो गया प्रॉपर लॉक हो गया इससे क्या करेंगे अब इससे मिक्स कर देते हैं इस सैंपल को मिक्स कर देते हैं मिक्स करने के बाद सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे हम अब ये तो मज़ा से मिक्स हो गया मिक्स होने के बाद क्या करेंगे इसे थोड़ी धीरे धीरे इसे खोलेंगे इसे खोलने के बाद हल्का ऐसे क्या करेंगे इससे दो उंगली से ये ये दोनों उंगली से पुश करेंगे पुश करेंगे इसको दबाएंगे ऐसे दबाने के बाद ये ड्रॉप बाय ड्रॉप खसने लगा चार से पाँच ड्रॉप चार से पाँच ड्रॉप चार से पाँच ड्रॉप देने के बाद क्या करेंगे इसको फिर वैसे ही लॉक कर देंगे प्लग करने के बाद इसको भी हम 10 से 15 मिनट के बाद रीडिंग लेंगे क्या आता है रिपोर्ट हमारा भाई उस बार तो हम पॉजिटिव हो गए तो अभी तो ठीक है अति पॉज हमारा रिपोर्ट आ गया भाई आप देखते हैं क्या आया है रिपोर्ट आप सबको हम दिखाने वाले हैं देखिए हमारा रिपोर्ट निगेटिव आया है ठीक है हमारा रिपोर्ट देखिए हमारा रिपोर्ट निगेटिव दिखा है सी में एक लाइन दिखा रही सी का मतलब कंट्रोल मतलब तुम्हारा टेस्ट कंट्रोल में है टी में भी आया होता जैसे पॉजिटिव कंट्रोल में टी में भी दिखाया है टी में मतलब टेस्ट पॉजिटिव और कंट्रोल भी पॉजिटिव मतलब आदमी पॉजिटिव है और सी का मतलब कंट्रोल में है सी मतलब कंट्रोल में है निगेटिव में है ठीक है वो आदमी ठीक है अगर हमारा टी में भी आ रहा है ऐसा लाइन तो मतलब हम टेस्ट पॉजिटिव है पर यहाँ पे हमारा सी में देखा रहा है मतलब हम ठीक है यार हमारा कुछ नहीं है और धन्यवाद आप तो सब सीख ही लिए होगे और एक बात क्या है कि हमारा जो लैंग्वेज है हम नेपाली आदमी हैं हमारा लैंग्वेज हिंदी आपसे उतना मैच नहीं करता है हमको बोलना भी नहीं आता पर आ, आप जो कमेंट करते हैं भाई हिंदी में बनाओ हिंदी में बनाओ हम तो बना देते हैं अब फिर हमारा जो कभी कभी टंग स्लिप भी हो जाता है इसके लिए माफ़ी देना यार हमको उतना हिंदी बोलना नहीं आता है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे भी सीखे पर सीख ले टेस्ट करना सीख ले कोई नया जो साथी भाई होता है उसको बहुत दिक्कत पड़ता हम भी जब नया थे बहुत दिक्कत हो रहा था यार ये टेस्ट कैसे करें पर धीरे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम भी पूरा क्लियर हो गए सीख रहे अभी काम भी कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट में हम काम भी कर रहे हैं और कितने पाँच से सात से पॉजिटिव भी निकाल चुके हैं इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के डाल दूँ यूट्यूब पे कि जो नया नया साथ है जो जिसको नया जागीर लगा है अब उसका यदि ऐसा काम भेट गया जो टेस्ट करने वाला काम तो वो अपना हाँ अब आ ये ये जो बुक दिया होता है जो कंपनी का जो किट में जो दिया होता है कि आपको सिखाने का तरीका भी दिया होता है ये बुक में तो बहुत थोक है पर हम ये बुक फ्लो नहीं किए हैं ये बुक में क्या पढ़ेंगे इसका सेंसिटिविटी और दिया होता है कि कितना पे कितना सैंपल डालना चाहिए कितना टेस्ट करना चाहिए पर ये आपके लिए पूरा ये जो देख रहे हैं ना ये सही है इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है शुरू में क्या करेंगे लास्ट में क्या करेंगे इसमें सैंपल का जो तरीका दिखाया है कैसे चाहिए जैसे हमने आपको बताया कि इस लेवल तक इस लेवल तक सैंपल लेना चाहिए सेम वही स्टेप है इसी से हमने इसमें भी हम देख कर सीखे है और प्रैक्टिकल करके भी देखे जैसे इसमें दिखाया है ये सैंपल डालने के बाद इसमें होल्डर में ये सैंपल होल्डर में इसमें डालना चाहिए इसमें होल्ड करना सैंपल सेम ऐसे ही हमने होल्ड किया उसके बाद सैंपल लेना सैंपल नाक से लिया हुआ है सैंपल नाक से लेने के बाद फिर क्या करना वो स्टिक को जो कॉटन स्वाब वाला स्टिक होता है उसको चला रहे पांच चोटी रोटेट करने के लिए बोला है पांच चोटी रोटेट करने के बाद क्या बोला है कि ब्रेक कर देना ब्रेक कर देना तो यहाँ पे ब्रेक करके दिखाए ब्रेक कर दिए हम भी आपको दिखाए ब्रेक करके ब्रेक करने के बाद क्या हुआ वो कैप लगाने के बोल रहे हैं कि कैप लगाओ क्योंकि वायरस को जब हम टेस्ट करते हैं ना वो स्प्रे हो सकता है वो उड़ सकते हैं जो इससे खुला रहेंगे तो आपको भी सड़ सकते हैं इसीलिए इसको शक जल्दी से जल्दी इसको कैप लगा देना इसमें कैप लगा दिया कैप लगाने के बाद क्या किया इसको मज़ा से मिक्स किया मिक्स करने के बाद वो नीचे ऊपर को मिक्स करने के बाद क्या किया पाँच छः ड्रॉप इसमें एंटीजन किट में जो कोविड का एंटीजन किट है उसमें डालना है आप फिर यह यहाँ भी एक सैंपल दिखा रहा है कि ऐसे बीच में दाबना फिर एक कात में दाबेंगे तो सैंपल नहीं प्रॉपर निकलेगा इसीलिए क्या बोल रहा है कि इस बीच में दबने के लिए ये जो हम जो आपको दिखाए कि इस बीच में दाबने के लिए यहाँ पे दबने के लिए जब आप मिक्स करके सैंपल डालेंगे ना तो यहाँ से यहाँ प्रेस करेंगे ना इस पर दबाव डालेंगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप छुएगा ये ड्रॉप बाय ड्रॉप छुएगा आप जब यहाँ पर दबाव देंगे तो नहीं आ सकता है सैंपल ही नहीं आएगा हवा में जाम हो जाएगा ये हो जाएगा इसीलिए आप जो जब करेंगे ना तो यहाँ पे दबाव जोर से देना तो ड्रॉप बाय ड्रॉप चुएगा ये सैंपल सेम वही प्रेस प्रोसेस है उसके बाद सैंपल डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक री, रीडिंग टाइम बताया कि 15 से 20 मिनट में आप रीड कर सकते हैं किट को सेम वैसे ही जैसे पॉजिटिव आया तो दो लाइन दिखाएगा सी और टी दोनों में दिखाएगा और निगेटिव आया तो सी में मात्र कंट्रोल में दिखाएगा अगर वो एक किट खराब है किट ही खराब है तो कोई लाइन नहीं दिखाएगा इनवैलिड दिखाएगा वह एक ही लाइन दिखाएगा तो वो इनवैलिड हो सकता है किट खराब हो सकता है बहुत प्रॉब्लम आ सकता है इसीलिए आप क्या करेंगे जो हम बताए ना वही प्रोसेस कीजिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया और ये सीख के साथ ही भाई को भी सिखाए जो नया नया है उसको भी सिखाए हम यही आस करते हैं और एक और बात भाई हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आपका भाई ये वीडियो बनाते रहेंगे और कौन टेस्ट पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करते रहिए हम ज़रूर बनाएंगे भाई भी अभी क्या होता है कि हम काम में ड्यूटी में रहते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए कोविड टेस्ट में अभी लगे अभी ओमिक्रोन आया आपको तो पता है ओमिक्रोन तो उतना खतरनाक नहीं है फिर भी प्रत्येक दिन एक से डेढ़ से पॉजिटिव आता है तो हम वहाँ पे बिजी रहते घर परिवार से भी दूर रहते इसीलिए वीडियो बना नहीं पाते इसीलिए और आज जैसे तैसे करके टाइम निकाल के आज आप सबके लिए एक वीडियो बना रहे हैं कि जो नया साथी है नया दोस्त है वो सीख सके वो भी कर सके कोविड का टेस्ट अपना घर में बैठे अपने साथी भाई को कर सके वह किसी को जागीर लगाए वो कर सके भाई इसी इसी के बाद हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं और नमस्कार